Ne? Hmm? 응? 응? 응? 응? 응? 이 能行不？能上来。哎呀妈呀，真好啊！能上来。哎呀！哈衣服拽了，衣服拽了，拽了一会儿就干了。是不是？露他一下子，这缺心眼这玩意儿，是不是碰水里去了？咋下去了呢？哎呀，抬孩来。 咱们家里就剩四个饼了，你给你和你孩子们分一分吧。嗯？咦？嗯？ Huh? 嗯。好了，不要讲了，不要讲了。

嗯？嗯？你别笑！坐，握手，这个。 好。嗯。 Yeah.